сен ба мені мына жерде әңгіме қылып жүрген имандарға ты да ана күнгі вспышка болғанда сен менің адресіме айтып жүрсің ба вот видишь сенің шешең мені шешең көршілер неғылмаған и мына жерді лайып жүр қандай сен намаз оқитын несің вот мына жерде не қылған че сен наоборот а өткенде менің көршім мені сорлы деген әңгімені естідің ба намаз оқитынын көрдің ба на русском говори я не понимаю что ты Ты на видео снимаешь? На русском говори, я тебя Ты? не понимаю. Я никому не буду открывать просто маған ну, страховка. Иди, что хочешь, иди страхуйся, иди, что хочешь делай. А на жерге иманга про меня когда да, про, про соседка? Тебе Чего я здесь жма Куран читаю и плохо, да, ухожу? Откуда? Я, а, я говорю, Шол, Шолпан а? сказала, сорлы бешера. Вот день, день преподавателям, они пьяные. Нет, не, не слышала, но просто иди, я твою мама, мама уважаю. Что за разговоры? Вот что за разговоры? Иди вон туда, иди вон туда, иди. Вот, Иди что туда. разговоры? Какие Вот, разговоры? пошли, сейчас иду, я в прокуратуру, Куда? пойди. Иди в прокуратуру. Пойди в иди. прокуратуру. Иди в Ты прокуратуру. рот закрой, понятно? Я на тебя А писец- прокуратуру напишу. Э, Я тебе напишу. Пошли, сейчас я иду в прокуратуру. Иди, иди. Пошли. Иди. Да? Иди, сходи в Біздің прокуратуру. семьяңды жөндеп ал. А мен Иди, имандардан прокуратура, сұрай я про туда меня. КНБ напишу. Здесь к- КНБ напишу. Иди, Сен, иди, иди. ага, Чё ты сен мен, провоцируешь? мен туралы ты провоцировать етіп жатсың. Вот наша русск... э, не айтқаным білесің ба? Че сказал? Че скандали? Кто сказал? А- Кому сказал? Ты, ты ходишь, говоришь, Ты оказывается. точно Ты, что я говорю? ты, ты, наверное, Зачем- наверное, зачем ты вот дегенім. сейчас при- это, Наверно. продолжаешь, скажи? Наверное, наверное, вот. Наверно. Я твое имя даже не знаю. Не знаешь, вот это я не- тебя не знаю, иди, я тоже. пожалуйста, Ты иди. просто это с- страховка. Иди, вот иди, помнишь, вот пожалуйста, Иди, иди, иди, иди. Айпека жена нехорошая она, нехорошая. Иди, Я не пожалуйста. скандальная. мечеть а вот здесь... Иди, ты че? А мечеть, это по, иману ты говоришь про меня, кажется. Что, голова работает? А что я? Работает у меня? Работает, ну, это, ты точно работает. что я что я буду спрашивать, я буду спрашивать. Сейчас они иди, торопились. Иди, я даже твой сосед, я не говорила. Понятно? Иди, иди вон туда, вон да. туда, сади, вон туда, иди там тебе. Почитаешь? Нет, нет, не надо. Вот кордон ба. Вот Если пускай тебя Аллах мама, наставит, вот мама пусть рот будет. закроет, КБ напишу, хоть куда, я везде. Пошли, сейчас я иду к прокуратуру, иди, пошли, пойдем, Иди пойдем, попробуй, пойдем. иди, чё ты Зря в просто прокуратуру участковый, да. Тетя Лида, вот не знаешь, у нее работы нету, сидит там, а, айтат әңгімені. И чё? Ты не знаешь? Я- а я тот чё? раз я подружка зала этот, бәрі естіліп тыңдалып тұр. thank you